going ongoing thing. Hello guys, welcome back to my channel and now kita akan bermain game youtuber live lagi ya di game kali ini kita sampai 100k subscriber ya dari main sampai beberapa jam sampai 100k subscriber lama guys ya kita continue game ya, langsung versi game ini masih versi yang sekarang guys versi 1 di kosong ya masih tetap sama seperti di Play Store ya ya jelas saya beli Play Store <laughs> harganya 109 ribu ya salah ya kan? ya ya gue belum buka silver play beauty nya lihat sampai 102k subscriber ya therapeutin niya yan. beli semua aja nggak perlu mikir kita beli semuanya aja kelamaan sih keyboardnya kita akan upgrade yang monitornya sama webcam mikrofon dah wow ada yang baru ternyata beli gak ya keren sih ya pikir nanti dulu lah sepertinya sih bagus guys modelnya juga bagus lama amat internetnya lemot apa kali ya <laughs> internetnya lemot di sini alian neo live cam ya, kita perbaiki bug atau gimana gitu guys uangnya <laughs> mana bah kagak ada mau nambah, sumpah dah ini maunya gimana coba <laughs> ya udah terserah lah, udah udah beli di playstore Store malah ngebug <laughs> versinya ngebug guys ya udahlah kita probably stumble upon link what so ignore yes subscriber kita nambah kita open aja langsung saya gue punya banyak uang jadi juga beli semuanya guys silver play guys keren habis dah gue udah dapat silver play button tinggal nunggu berapa subscriber lagi dan kita akan dapat gold diamond gold diamond gold beauty-nya oh sumpah aku menunggu saat-saatnya itu kalau bisa kita harus menembus beauty pie game youtuber live aja menembus beauty vibratornya gue belum tahu guys sumpah gue masih bingung cara vibratornya mungkin saja ntar gue cari-cari cara dulu game mình chung gini aja belum tidur kan ngumpulin subscriber buat diskor lagi new record ಸುತ್ತರನೇನ್ out the Prasad Chani game. jangan lupa kasih Kita lanjutin episode selanjutnya ya kita lanjutin episode selanjutnya kita harus kita mau ngapain ya kita tahu juga sih sumpah kebingung nih cara dapetin kolaboratornya ya udah sampai sini dulu videonya see you next time and bye bye